Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym wypożyczyć książkę. A jaką książkę? Jeszcze nie wiem. Tate, jutro szabas, pójdziemy do synagogi? Najmniej mamo Tatiaku, teraz nie jest dobra pora na spacer. A, i nasz rabbi mówi, że synagoga jest teraz wyszlosem. Na no jak długo, tate? Tylko na chwilę, synu. Jedźcie, bo wystygnie. Moshe, Saul, Música